Hei, uh, astăzi vreau să-ți improvizez despre a învăța. Mulțumesc, Mirela, pentru verb. Uh, cred că o să fii scandalizat de ceea ce o să-ți spun. Pentru mine, a învăța uh, înseamnă a fura. Știu că se te mire foarte tare, iar a fura este ceva și pozitiv dacă îl pun în a învăța, pentru că eu cred în chestia aia că meseria se fură sau că trebuie să fur de peste tot. Și să fur este ceva care nu neapărat îi spui omului că ei. Deci tu observi că cineva are o calitate și uh, îți place atât de mult încât vrei să ți-o însușești și până la urmă, nespunându-i că o să o iei și tu, se numește furt. O iei, o furi. Mie asta mi se pare a învăța, că trebuie să ne însușim tot ce ne, ceea ce ne place la celălalt, să ne însușim, oricum o facem. Problema e să nu ne însușim lucruri care sunt urâte, ci să ne însușim conștient lucruri care sunt frumoase și care, pe care vrem să le modelăm de la celălalt. Și, într-adevăr, recunosc că asta am învățat în facultate de actorie, că Uh, nu există o tablă și un pix în care ți se explică fix ce ai de făcut. Dacă te prinzi ce ai de făcut, bine, <laughs> dacă nu, aia e. E cam viață. Când noi uh, atunci când am născut, nu am primit un manual de utilizare cum să trăiască Silviana. Deci, a învăța înseamnă a fura în sensul pozitiv. Pentru tine ce înseamnă a învăța? Pa, pa!